Самуил Маршак. Мяч. Мой веселый, звонкий мяч, Ты куда помчался вскачь? Желтый, красный, голубой, Не угнаться за тобой. Я тебя ладонью хлопал, Ты скакал и звонко топал. Ты 15 раз подряд прыгал в угол и назад. А потом ты покатился и назад не воротился. Покатился в огород, докатился до ворот, подкатился под ворота, добежал до поворота. Там попал под колесо, лопнул, хлопнул. Вот и все.